пикаю я карси имбицилов уберечь Гензи вновь предостеречь Я минус не саппорта пикнуть Каждый день мне суждено Керри снова пикнул дно и мысли Рейнхард снова щит не юзнул, Меня вновь продали врагу и убили. Миллиарды хила даю, И на руку слил нам игру, Не видал я побед уже вроде как месяц. О, нет. меня уже клинит. Снова я замерз и тащу, соло выиграть я не могу, опять слили. Снова мерз и пикнул. Стою на тернистом пути, должен я опять сопортить, ну а кто же? пикаю я Мерси. Имбецилов убеечь, Гензи вновь я минус. Снова Мерси пикнул, пикнул, пикнул, пикнул, пикнул. Меня уже клинит, клинит, клинит, клинит клейнер, клейнер, клейнер, клейнер, клейнер. И мы снова слили.